你收看的频道是牛奶大师师师师台。Hello，观众朋友，大家好，我是大师。OK，项目玩的游戏是《侠客风云传前传幽冥录》第二期。好，那我们先看一下之前我们拿到一个金饭碗的饰品——纯金大王宫，碗中可有奉子行乞”四个大字，充满了王霸之气，那你挺着腰杆子把钱给挣了。附加状态是黄旗霸气，周遭一个敌人闪避负五十。 我刚才应该在上一集的打辟邪给炎武装备这个了，那装备 <laughs> 直接降五十。好，我们给炎武装备一下吧。其他的话，嗯，好，就这样吧，不管了。OK，属性光卡，呃，这什么？哦，好，正式道天下终归。 丰都覆灭天阴城之际，有锦衣卫指挥使尤进所率领的正派联盟出现在丰都众人眼前，愿意趁此机会将强弩之末的丰都一举歼灭。然而在另一方面，两方势力的一举一动也都被龙王厉苍龙看在眼里。在这最后的角力之中，纷乱的天下会有何人掌握？ 哦，一样是在那个辟邪的地点。为什么角色不能移到画？我我一直不知道这个游戏的那个移动画面要怎么移。我每次都是这样子，左右左右转。清怎门人。哦，应丐帮。 丐帮其实可以让他变我们的人的样子吧，因为那个杭州解救的话，就是救丐帮他丐帮他们。不过我没去救了。嗯，嗯，没有清城门人了。哎，还有一个。 挑那个哦，对，对，就他。生活病实在有点烂哎。我当初是因为那个炮火炮击，所以才选他的。刘静，我明明早已肃清帮中锦衣卫的卧底，你是如何？你风度的一举一动，一直在我掌控之中。这下子精疲力竭，没有丝毫退路。 哼，便是神仙来救，你们逃不了了。嘿，有指挥使果真神机妙算，谁能想到这帮匪贼竟会到这古墓里头？老乞丐这下能打过瘾啊！哦，你这老糊涂啊！阎帮主，你丰都竖起反反旗，违抗官府，令老百姓人心惶惶。我华山派今日便要挺身而出，维护社稷安宁。 先丹称：“你为了权势，不认威逼动和各派俯首称臣，更阴谋造反，妄图改朝换代，一统天下。我武当派作为有正道武林的中流砥柱，绝不容你掀起乱世。”哇塞，到底是流言，流言真的很可怕，各位观众朋友。就是你看这些不查实证的人，就会就会去听一方面的说辞，而去相信，不不辨是非。阿弥陀佛。 我严帮主，你那天下苍生，束所救父，莫造成天下生灵涂炭，百姓流离失所。老衲必定会全力为各位开脱。妈的，满嘴也义正言辞，你们这些名门正派，怎么不信瞧瞧，智是谁在残害残害老百姓？这群失败的老顽固，所谓是白鼠，老子就来一脚踢醒你们。方丈的好意，严某心领了，这事严某是非干不可。 各位掌门，竟然有眼无珠，阎王便也不再多费唇舌，咱们手底下见真章吧。昔有豪杰宋公明，据梁山好汉与腐败朝廷抗礼；今有丰都阎南山，化阴间阎罗为天下百姓行道。方丈，阎阎帮主他似乎还是不愿醒悟，但但是说的话好好像也有些道理。阿弥陀佛。 虚言妄语，且勿信之。替百姓行道吗？小乞丐，别发来！这帮匪贼杀人不眨眼，万万不可大意。是是，这个师师兄，他们真的就像小说讲的那般，事实上是在劫富济贫吗？哼，别傻了。 一方匪贼还敢自比梁山好汉？我方云华会让你知道何谓真正的侠义之道。相辩也是无用。白受了你风度，天龙教就会是下一个。给我天龙教中途就来打了。哎，真的。 <laughs> 嗯，有进，朝廷想领教我天龙教的神威，也不必等到那个时候。 李长龙，龙王天龙教的妖人也到了吗？帮主，情况不妙，天龙教也到了。哼，你便是天龙教教主李长龙吗？沿海小邦，万城阎王也配入天龙真会？燕丹神，你丰都屡次坏我好事，你有何本事？本座便顺道试你一试。 演 <laughs> 单生游戏，你们俩可别让咱们教主失望了。嘿，在教主面前，你们不过是一群准备送死的乐色罢了。我天龙教今日一统江湖，识物者为俊杰，不懂审时度势、俯首称臣的愚者只会被现实淘汰。龙王，别忘了你的诺言，解决这些家伙，便告诉那男人的下落。本座不会食言，好好展现你的武艺。 啊，修罗，可别让我以为这些年来你的刀钝。有指挥使，情势有变，若是方都和天王教合力围合力围围攻我朝廷联军，必定会上皇惨重。此刻当暂且撤退。不，正合我意，贼首全部聚到一块，今日我要一网打尽。不错，严大神，一参谋都倒，机会难得，我老乞丐今天要打个痛快。 阿弥陀佛，看来此战在所难免，娜娜必定会全力护得各位周全。有指挥使，武当派听候差遣。有指挥使，丐帮皇上听令，天龙教交给你们，两派前指，少林寺点火确保援兵进入，武当派进攻丰都。武当派，你们都听到有指挥使的话，结阵。你们听好了，莫要冒险。 暂且先在战力集中在对付天龙教身上，多杀正派与我无益。呃，是，我们知道了。大哥，先专心调息吧。看来咱们先替他争取些时间了。马脸呢？怎么上？可别输给我啊，了，臭水蛇！黑白无常，将人拿下了。弟弟，上攻了，哥哥，别慢哪！想碰咱家帮主，先过阿庞这关吧。 绝不会让我们越雷池一步。翻转孟河汤，随我风度，判罪决谳，审恩断阳。潜心调息中。OK，好，那我们的。呃，这位爷，赏口饭吃吧。我们看一下。 好，刘进真的没有语音的，很奇怪。心本不生，缘起而生；心本不死，缘灭而死。吃我一掌，亢龙有悔。上灯各帮帮主武明秀，身负神龙腿法，降龙十八掌等多门绝学，为人热血侠义，在江湖颇有声望。平生就一个弱理，一旦闻到教化剂的味道，便走不动路。 人总以为人定胜天，但很多事情，人却输在自己。华山派现人掌门爱女爱女如命，平素为人之和，但极重正邪之别，是魔教为武林之温，急欲除之后快。还有谁？本来无一物，何处惹尘埃？ 佛，呃，少林寺慧能大师所说之徒，利益悟性极高，佛远也深。法名虽是虚之辈，但论辈分却是在方丈少林方丈的师弟。五年前大喜之日，因新娘逃婚，看破红尘，一心求死，为慧能所救，传奇降魔棍法。人活了一世，有人成为面子，有人成为了里子。现任武当掌门与一兰有一段不为人知的过往。 因方云华人品不佳，性格跋扈，担心武当的未来，有意要将掌门之位传于武功平平却为人敦厚的故事，却不料就此埋下武当内乱的隐忧。还有谁？太小看我方云华，可是会倒大霉的哦。武当派大弟子相貌堂堂，风流倜傥，武功为当代弟子之首，自称是风流剑客。除了女人之外，对于历代书法名将作品也多有偏好。你为什么不会辟邪剑法？ <laughs> 好，啊，还有一苍龙逆我王道者，必杀不留。本名李苍龙，天龙八部之龙，现任天龙教教主。与兄长相比，龙王行事更加霸道乖戾，武功手段更为狠毒。龙王的唯一目标就是称霸武林。好了，其他人都介绍过了，哎，还有古诗。虚手持八掌中穷，来势凶，不为动。 五流卖国贼之子，为人正直憨厚，武功虽平平，不过神仙不服输，苦干十练，有朝一日终可有所成。非常喜爱品茶。粥到用时方恨少，肉到肥时方很多。逍遥，逍遥自幼便遭继父赶出家门，拜入丐帮大中堂，悟性颇高，爱书成痴，又对古代历史及小说颇有涉猎，也喜品尝美食，拥有一身十三大条功夫。好了，开干了。 心本不生，缘起而生；心本不死，缘灭而死。不会给你们机会的。啊！按错了。 贼人留下吧。嗯，我记得有一个是建设啊，对对对，知道。嗯，冰心剑法。 人都上前啦！我那个方丈怎么一下被我砍了半滴血啊？心本不生，缘起而生；心本不死，缘灭而死。金刚也有怒目，佛陀也会降魔。 会给你们机会。嗯，东剑再发。人总以为人定胜天，但很多事情，人却输在自己。 嗯，空风剑气。可是有天龙教到后面，应该是不用着急啊。给他其他人打一下。 觉得我们的策略应该要先休原地休息，那们是先互相打一打。然天龙教也是我我们最后再解决的吧？而且正派是最后行动的，很可怜呢。而且这种战棋式的游戏啊，先行动的一定一定会比较占优势。 有点太帅了吧？那你看嘛，如果你先行动的话，你是有机会先把一只秒死，这是有可能。哎呦，我蛮帅的。哎呦，要吸过来了！哦，你把野龙都吸过来。 糟糕！嘿嘿，双方混战啊！老九也来凑一凑热闹吧。各方高手齐聚一堂，看来今日不愁找不到对手了。这边是战场吗？玄耳、鸡鹤、天龙教、风都两方好手皆聚于此，战场混乱，此刻不比一般切磋比试，提高警觉，莫以为事太远。是阿吉，跟上师傅。知道了。 小骨小子，又来了不好对付的高手。天永叫叫中啊，蛇啊，快拉开它，拉开它！有蜈蚣，还有蜘蛛，大伙当心，赶紧踩死啊！你们真是的，明明是我们苗人可爱的宝贝，你们汉人怎么可以这么欺负他们呢？坏孩子可是会被咬的哦。兰迪，你可来了！哎，奴家在外头本来以为都没事的，谁知道这么多人突然冲进古墓。 你们果然需要一些援手呢。放心吧，你们将会好好履行这边的承诺。哇，尴尬了，我不知道无啥时会来。身若浮云，心如止水，随心所欲，无牵无挂。连金起古月全都来了。 逍遥谷第三代掌门年近七十，武学造诣极高，曾与其交手过的前辈几乎均已仙逝，故无人知道其武功现在已是何等境地。在江湖上德高望重，近年来已不太看出谷，专心研究的琴棋书画。北冥无相功，好晋级。 废话少说，你我手底下见真章吧。小谷第三、第四代二弟子，身世不详，热衷兵器，无瑕疵多传其刀剑功夫，配合其惯用武器更显威力。参与师兄一起行侠仗义，但名气不如大师兄，个性倨傲，说话刻薄辛辣，其实心地不坏，是个嘴硬心热的人物。这是你逼我的。够古月照金城哦，哇，几乎都会啦。然后看一下大师兄的师弟。 修炼武学一定要注重根基。火焰刀，哎，天龙八部功。遥谷，第四大弟子，内力修为精纯。乌瞎子多传奇，拳掌功夫，为人端方斯文，一身正气。平日行走江湖，维护正义，故人称“逍遥全不平”，是新一届少林英雄会武状元。好，接着，赶紧解决他们。我们解决中间的人就好了，其他人不要理他们。 啊，还有难听的。一个人犯错，众生犯错，天地同谋。一个人犯错，众生犯错，天地同谋。哎，这应该是游戏的口音才口白才对吧？怎么变成难难点难听才有？大家听一次，哇塞，八百啊，你太烂了吧？真是 bug 中的 bug。一个人犯错，众生犯错，天地同谋。 东宫教历任最年轻的教主，面貌姣好，有苗腰姑娘的直率天真，却又有手段狠毒的一面，让人着实猜不透他的心。上长使毒，使毒，喜爱江南丝绸织品。 <laughs> 好了，这个兰亭就不要出去的了，你就好好跪在家里就好了。啊，阎罗没办法，因为被吸过去了。那去哦，千刀万剐。 讲错，是上上鬼气，这招比较好用。为什么会有蛇啊？蛇哪里出现的？嗯，因为他你中的话就恐惧，基本上就会逃逃离这边，就不会跟就不会跟你打了。 免疫伤害，伤害一回合。OK，那我们先打左边的那个决明子。还可以打，这是。心本不生，缘起而生；心本不死。 缘灭而死。嗯，对方免疫伤害哈，都忘了。 太晕！人活了一世，有人成为冕主，有人成为了王后，可有好日子过呢。啊，他们现在都是霸体状态，才是。我靠！是这样？怎样？有蛇。 咬你！然后我觉得再忍耐一下，待会再出发。好，他们不一定会打我们的。哦，龙王刚来呀，一长龙！哼，田丹生，连砍数刀。 劈砖裂石，来势汹汹。地苍龙冷笑一声，同样气劲缠身，正是毕生绝技——大秦九龙破。但看双爪方龙呃、方飞，大刀劈剁。地苍龙一双落掌，竟与连战阵的钢刀斗得旗鼓相当。不愧是天龙教教主，当今武功第一龙王，我已纵有兵器之力，却没占到丝毫优势。哦，能逼得本座一交手便死上十成功力，阎罗。 嗯，这次功夫倒也没让本座失望。哼，久闻霸秦九龙破威猛无比，今日一见，亦是名不虚传。好好保持下去，可别让本座闲下来。还有空图大吗？你这个天下第一的宝座，一个不注意，得就换别人坐了。哼，那可是真是求之不得。言诺，这天下第一的位置，你有本事从本座手中取走吗？ 哼哼哼！有的是劈霹雳堂独有的火气，谁都无法劈地我天龙教。 武器是冰冻皮衣堂之后得到了吗？大伙当心了。紫薇，蓝少年的证据一道，很好，让他们进入真元奇遇门派。你们若不想像天卧禅师般般违抗旨意、光怒天牢的下场，就骂你杀敌吧。阿弥陀佛。嗯嗯，尤庆，为那你所作所为付出代价。嗯，孟婆。 你若真有本事，有某恭候大驾。哇，哇，看一下，可是阎还是不能动啊。呢个世道，阳间嘅官差既受不了，便由阴间嘅阎王来断。嗯。 五神炮，挺弱的。 自身 <clears throat> 自身三格那个范围补血是，的确是蛮好用的。三魂七魄，死的吧？后有，嗯。 死，糟糕！真忍耐一下，不然孟婆一出手，死人太多了。嗯，罗刹没什么内力，先补血，先补内力啊。 有些被干死了。哦。看邮件到现在还出不了手。 <laughs> 再只攻击一次吧。呃，招战之间，十五名天龙教教徒穿过了黑白无常的封锁，直往运气挑起中的严丹生而去。哎呦，狡兔三窟！哎呀，漏网之鱼啊！不好，帮主当心！只见严丹生突地拔刀而起，一阵凌厉刀锋将来犯天龙教教徒尽数拦腰斩断。大哥，啊，帮主好样的！ 各位多谢，李长龙、李敬、进，丰都阎罗战士，够胆的便冲着阎魔来吧！啊，又来又来了！报，神捕石刚，天见门苍龙镖局已到。很好，连丹山南教主开始行动，迅速补上前线。那有多少人呢？老夫走镖三十余载，从未丢失一镖。好好好，很厉害，很棒棒。 我西门峰都不认识，你招子长脚上了吧？嗯，暴力不能解决问题，但是可以解决你。呵呵呵呵。孩子霸挺烦呢。有人成为面子，有人成为了里子。 你这霸体怎么了？天王枪法，这我太快把野诺干掉。嗯，先打这里。 <laughs> 年轻人不要那么冲动，和气生财嘛。大家都很会霸体耶。哎呀呀呀呀，真是不好意思呀，不小心手滑了，痛啊！暴力不能解决问题，但是可以解决你。 但一直线的缺点就是这样，被我打假了。 做海到你是谁？原来你还留着一条狗命啊！李长龙，纳命奶，哈哈哈，当真是造化弄人，今日竟然发展到这发展到这番境地，肆意操控着这些昔日视你为叛徒的正派，感觉如何？可感受到了复仇的喜悦？不错，我是感受到了，但我还没尝够呢。 油剑剑光一扫，龙王挥爪相迎，剑爪交错而过。只见油剑铁剑上多了一道既长且深的磕痕，除此之外并无他损。而那头龙王手掌上则多出一道细如毫发的伤口，渗出点点血丝。嗯，不过是柄破铁剑，却能伤到本座，你也是成长了不少。李长龙，是你的野心造就今天的天龙教和今天的我，你便亲自体会这因果报应吧。 哈哈，好的因果报应，但是对本座而言，一点意义也没有。龙王屈指成爪，破空而出，有进铁剑一横，剑刃迎向龙王手掌，欲将将其逼退。而然而这手这回手爪未到，却已感到压力逼人，当下剑路一变一变，避而不已。本座方才有些小看你，这回本座便用上十成功力，全力与你拼搏，并当做是本座。 对，这二十多年来坚强苟活的场战争吧。好，正派，正派行动中。啊，龙王死去。 还有人哦！ <laughs> 家族百草门、唐门增援已至，广广姐把伤药分送出去。遵遵遵命。唐飞，算门人出战，莫让本座后悔留应唐门狗命。是，小人必定会全力以赴，为龙王大人肝脑涂地，在所不辞。废话少说，快去！是是是，帮主，天龙教来了百草门和唐门的增援，灭了绝刀门，收编了。 百草门和唐门嘛，当心唐门暗器，迅速击溃百草门的补给。哦，这个剧情可能性太多。你当初没有去四川成都的话，你可能就没办法收兵他们了，就被天王教给熄熄灭。然后你可能换之就其他人，他们会上场出来之类的，可能对话又不太一样了。嗯，有点麻烦呐。 应该先干掉卓人清，不然他的技能被动技能一直一直触发。道理不能解决问题，但是可以解决你。 <laughs> 不知道打荆棘会不会触发剧情，因为荆棘拿刀嘛，有可能会哦。好这是我猜测而已。你看，兄弟情深又触发了，哇，这个是很讨厌的，这个被动技太烦了。 你觉得是你跑得快，还是我的飞刀跑得快？差老子钱的，我可以放过你龟儿哈；但是背叛老子的，绝对把你龟儿弄死！ 找不到，太远了。强，刘进真的很强。 快结束了吧！有兄弟情深，放出兽王种畜生。可可是属下尚未完全驯服他们，战况加重，管不了那么多，开动放兽！啊，慢慢的，不是这边，不要啊！呃，家族兽群失控了，有些放桶，迅速给本路摆平面，帮助 天王教放出一些野兽，但似乎是失控了，想是在灭了兽皇中之与兽病的吧？保持距离，尽量让他们为咱们制造优势，必要时再解决他们。我是打算就是要多争几个回合，看后面有没有其他敌人。 严丹生运起无极无间气劲，横刀一斩，刀气破空而出，尤尽飞身避过，辟辟过，但身后数名警卫不及避让，俱被拦腰折断斩断。尤尽升到空中，挺剑回击，连刺数剑，全被无间气劲给震得偏斜了去，无一能够突破气劲手手域。原来如此，怪不得你能击杀天一城主，您这身气劲，古往今来，怕是只有九阳神功能与之相提并论。 你这是怕了吗？有指挥使，怕不？任何武功都有重，而在战斗一开始，你便已经将它暴露了出来。我只要能够坚持到你气尽反噬之时，胜利就在眼前。哼，严某自然不能让你活到那个时候。很不巧啊，严大神，死里逃生一直是我的强项。 OK，好，你们你们这些人该死一死啊！好，先这样就好了，多撑几个回合。 为什么大师兄你会这一招？啊，又来又来又来！瞧啊，自在天，这血肉横飞、不堪入目的光景，可真不是丈母娘。教主之命由不得你，张奶奶什么不干净之物，事后再洗去便是。那就让他们在咱们华丽的舞动吧。报，督建山庄八卦门正运已到，八卦门恭候指挥使之命。沈和明，你若是好好表现，我也不会亏待你的。当官封赏， 不过是程序化的事，是是，那便有劳指挥使，我八卦门必不会让指挥使失望。有指挥使，新一批兵器已按照你的指示分发给各派。很好，你们逐渐上庄，便从后方支援，随时布上寻找兵器。遵命。人活了一世，有人成为面子，有人成为了里子。 好，我们先把楚云卿干掉。呸！呸！nice。好，接下来是右边这些。 是天下第一人，剑是天下第一剑。吃并不可笑，因为唯有至情的人，才能学得会这吃哦，笑傲江湖曲。大师兄的母爱又出现了，保护敌人啊，保护队友。 啊，霸体是不是？我有指挥使回复那个回复回回复血的的那个量还蛮多的啊！我又按到了，噔噔噔噔。 但是最后大大大决战， <sighs> 一堆人， <laughs> 年轻人终究是太嫩了， <laughs> 一击就死了。 太强了，太强了！好，就这样。看看会不会再增援呢？应该是还有。 火焰刀，知道很帅啊，可是攻击力不怎么样。哦，你们是祖上贺兰朝廷亲上证明，我等有指挥使一同作战。嗯，好，就让我看看你们有什么本事。又来了对，啊，他们在哪里？哎，没看到人啊。 师弟，这一招要这样用。好了，古月轩，该送送你走了。哼！一击必杀。好，再来。哦，在这里，黑种忍者。 鳄鱼改变了阵营，傻 <laughs> 眼猫咪，哎，有指挥使，要被我打完喽？ 给我们的太极剑法，三个，好喽，应该没增援了吧？嗯嗯。 还有，啊，真的还有啊！还好，还好，我等邪魔歪道棒棒作为峨门派最后一丝星火，要为师门报仇。爹，还有各位师兄弟，小父今日要为各位献上一曲腥风血雨，望各位在天之灵能够获得宽慰。天王叫妖人点苍派最后一人龙某在此，来啊，有种便来了结我点苍派啊！嗯，几只幸存存活的老鼠，无妨。 本座今日便如尔等所愿，赐你们一死！快，放下弹药！子阳子，你慢！啊，家属叔在弹药炼制上花了些时日。嗯，罢了。本座赏罚分明，有功有过看得一清二楚。好好表现！是是，属下必定会竭尽全力为天龙教而战。哇，太多人了吧！ 这应该是我的，我的。好，我们要多撑多撑几个回合。别当油尽死就好。总是无风之湖，也难免波涛暗伏之潮。 才是该精神族也。峨眉派地址是英气蓬勃女侠。OK，这些之前全都都介绍过，一模一样，没有变。未曾亲眼目睹，一问不解；一旦亲眼所见，事实伤人。哼哼，男人的钱不都该让女人骗吗？好，龙墨这些人之前都出现过了，迅迅速解决他们。 不要给他们机会啊！天仓千人高，日海万青培，天仓培有我，不得绝。好，再看有没有增援，应该有了。 没有了，是不是？嗯。没有的话，我就要上了哦。我们达到十五回合看看。 应该是没了，水放潘都出来了，还想怎么样？ 超多了，好十五，好，该是解决他的时候了。好，不要浪费时间，直接叫我们的孟婆。 耶！胜利！